dia, uma joia preciosa a quem entregar, se ela é tão valiosa, não posso dar a qualquer um, ela se perderá, será jogada sei que posso te dar. Pois, Maria, tu vais onde eu não posso estar. Cuida de mim, cuida dos meus, cuida de todos, ó oh, Maria. cuida de mim, cuida dos meus, cuida de todos, ó oh Maria, cuida de mim, cuida dos meus. uma joia preciosa a quem entregar, se ela é tão valiosa. Não posso dar a qualquer um, ela se perderá, será jogada em qualquer canto. posso te dar. Pois Maria, tu vais onde eu não posso estar. Cuida de mim, cuida dos meus, cuida de todos, ó Maria. Cuida de mim, cuida dos meus. Tu és nossa mãe cuida de mim, cuida dos meus, cuida de todos, ó Maria, cuida de mim, cuida dos meus, tu és nossa mãe. Cuida de mim, cuida dos meus, cuida de todos, ó Maria, cuida de mim, cuida dos meus és nossa mãe.